Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag läuft. In unserem ersten Clip sehen wir wohl den niedlichsten Hund der Welt. Im nächsten Clip sehen wir eine Art Meteor sehr dicht an der Erde vorbeirasen. Nah, fool, don't shoot it like that. Dieser Ausblick vom Pool ist nichts für schwache Nerven. Wir sind doch schon am Ende des Videos. Also Hier seht ihr noch einen Darwin Seefledermausfisch. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein kostenloses Abo da und aktiviere die Glocke.